gara pixkanaka pixkanaka kongresura eramaten e, eramango gaituen e, bidea egiten lapera berritu aurrera begira etorkizunari begira jarriko duen kongresurako bidea egiten eta oraingoan e, berri bat. E, aztertu dugu ze ziklo historikoan gauden, nola aldatu den testu ingurua, testu inguru hori nola ari gaituen e, sindikalismoari, baina batez ere langile mugimendua txikitzen, aztertu dugu zein, eh, zeintzuk diran Euskal Herrian ematen ari diren egoera berriak eta nola eragiten digun eh, horrek baita ere, sindikatua guzti dugu, ez? E, birpentsatzen prozesuarekin, eundaka pertsona ari gara, ba, pixkanaka, pixkanaka, xiribiri bat izaten e, ari den eh, eztabaida honetan blai egiten eta oraingoan e, langileriaz eta langileria bai antolatzeko, baita aktibatzeko eta mobilizatzeko ditugun zailtasun eta e, eh, aztertzen ari gara. Esatea sindikatua langilei, langilei lotuta egon behar duela, eserrez esatea desela da. Baina guk gehiago esaten dugu. Momentu honetan, gure ustez, laben e, ustez, e, sindikalgintzak etorkizunikan edukiko badu, izango da langileok borroka sindikalarekin, eh, tresna sindikalekin bat eta sindikalismoan gure eskubideak berreskuratzeko eta guri eh, dagokigun e, lekua hartzeko aukerak ematen badigu badizkigute beraz e, eh, sindikatuaren txan langileak ja ez dira objetua, ez da bakarrik lan eskubideta hitz egitea, ez da bakarrik langileen egoera hitz egitea, sindikatua izan behar da langile eta hitz egin eta langilean e, berrantolatzeko, aktibatzeko tresna. Horretan e, oinarritu nahi dugu gure estrategia, horretarako estrategia berriak diseinatu nahi dugu, horretarako e, berritu nahi dugu sindikatua, emakume langilei balio saien sindikatu bat eh, egiteko, belaunaldi berriak ekarriko dituen, sindikalismora ekarriko dituen sindikalismo bat egiteko, eta gaur e, ba, bi egun hauetan e, horren inguruko ba, gogo sakonak egiten ari gara, nire ustez oso baliagarriak izango direla, direnak, ez, datozen hilabetetan egin behar degun eztabaida, eztabaida abstrakto bat izatetik gan erabakiak hartzeko aukerak emango digun eztabaida bat izateko.